И всех витаю, с вами КТ, и сегодня я хочу подвести итоги за январь. В итоге, так, что у нас получилось за январь? Смотрим. Так. Вот то, что будет в январе, три недели назад. Это, получается, у нас было 31 декабря, да? смотрим, 25 дней прошло. Э, в итоге вышло всего 6 видео. Но зато каких? Хм. Так. Ну, смотрим, здесь э, поздравление от КТ, это вроде бы от 7 числа вышло, после вот этих вот всех. Дальше с Халхаком, этот самый, как там его называют, Короче, не помню. А Дует, да, ну, что-то такое. Короче, так, кофточки на зиму от КТ. Это... Это на украинском видео. Ой. Ну вот, короче, это на украинском видео, вот. А, так, дальше. Наилучшее пожелание от КТ. Вот. Ну, здесь я просто рассказываю. Дальше хромакейчик. Вот он там. Короче, окей. Условия конкурса от КТ. Вот так вот как-то. Не знаю, что еще. Там есть. Ну, в итоге, что у нас ну, выходит? Эм, что я рассказывал в этом видео? Сейчас посмотрим. А, да. Э в другом видео. Это не то. А вот поздравление от КТ. Смотрим. Так. Ну, а здесь вот у меня видео. Интернет, конечно, говно, ничего не грузит. Ну что ж поделаешь. Ну, короче, что я обещал в этом видео? Если уж мы не можем посмотреть, что я обещал. Я обещал то, что буду там по максимуму развивать канал как могу. Вот. Да, обещал то, что буду по максимуму развивать. И что я сделал? Начал развивать. Я начал развивать. Я купил хромакей, микрофон, микрофон, еще что. Вроде все. Вот так вот как-то. О, видео прогрузилось. Ну, вот так вот как-то. Скоро конец января, первого месяца 2023 года. А потом наступит февраль. Конечно же, там что-то будет интересненькое, я думаю, да? Не правда ли? Короче, всех люблю. Всем желаю счастья, здоровья. Чтобы все было у вас хорошо. Всем пока, всех люблю.